ассалому алайкум подписчикои колхозобод тв бародарони азиз ин имрӯз насиб бошад дарвозаи нағз назб будааст бозори колхозобод як нархоша мебинем ака чанд ба чанд аст чанд сомона салому алайкум ака созат инҷе баъдан ака саломатикум аҳолас худо ба шумо равон ку як дарвозара шинос кунед чанд ба чанд аст сумуш чихеле ака дарвоза ак чор метра севним азора дастсафкаш хати севним азор севним азор сомон то чанд километра дастсафка дорака то 15-20 километр метр. 15-20 километр доставка дора. Часпондаш ҳам метед? Часпондаш адилни. Адилни нарх, я мумина мекунед. Хулас 3 нимба 4а? 3 нимба 4. Не, 2 нимба баландиша 4 ҳам мешавад. 2 нимба 4. 3 нимба 1000 сомон. 3 нимба 1000. Ина бачо, материалш ҳам бини ихтом, кастом ҳам кадага. 1 6а. Чанд ло класи хурда гака? 4 4 литр полни дами мезанимиш, 2 слой мерава. 2 слой мерава? Ина бачо нарозани нақс ин аст стойкош ҳам аст агар дарко боша болошам казиро када мете казиро ку част бад ҳамида казиро куна агар ҳазор сомона хеле кругли мешавад мақсад иш чи хеле ака иша севсада дасафкаш хати нина гилиш бо дига хебдаира кутпични пиш дарун мешава берун мешава дарун мешава дарун мешава бачо ина иша бибинем ака 4 метр ака аму 7 мазон аму як шаш ай материал аха 7 мазон я ба дастаташ аму хеле 7 мазон шо и дарун ба 4 а иша 7 мазон шо буда ина бачо бо гилш дига хеле краска нам кадаге о краска нам чанқа гаранта мешава мақсад бояд пурса ё ки ягон чӣ мешава ака ҳамин хона хона мечаспонде сем се чор сол шид ман хадам устовам кор мекунам се чор сол шид ҳамиё ягон га жалб ка аги нест жалба нест ҳамиён мисол ду се сол да неги як бор краска бирав занаш устов меган мерем краска мезанем фаҳму плюзатр хати мезанем плюзатр хати о краска нас иш чӣ хеле ака чор метра кирпич ади чор метра кирпича кирпич ям ҳамун арха чор чор чорба дуваним севним азор сомон севним азор сомон дар сафка шуда дар сафка дора ина бачо парада будорем релесавоя релесаво а дле релес ранги завод бориа аса чхеле заказ кнад дар чиша хайр када мете шама метимит парто видеоша аха суратош ҳама аста ҳозир бачаҳо охири видеода суратош ҳама мемонем ҳатман тамошо кунед материалы. И размер шана оханака? И размер дай. Размер дай? Дай. Ба установка хамаш хати 4 метраш 5300 мешава. 5300 сомон релес не? Релес хамаш комплект хати шай. Ягон чи намете ягон? Установка шам ката мете? Установка шам да дурум шай. 5000 чанта? 5300. 5300 сомон не бачо дастака мекна рафта часпонда бо тур кеда мете размераш гирифта. Раз дивизион еда макс. Бина бачо. Якташ дар ичаш мешава. Да бурхам хамат аучи бесе. Аучи бесе ина ка хуш мекне иш дарон мешава чихеле маъқул боша ташта релеса монда материали ҷои корхона материали бекрасаина ҷа бачо тарзи тайёр кардани дарвоза бачо ина чихел метр қади тайёр кардесан чихел тайёр кардесан акаб материали сиёи оҳани бе гуфтам аму кирпич не и размери да ирам размери да гавсиш да гавсиш да да бачаҳо мегина инҷа низда кило листа ине да болошу спокойно мебурем варид менем ягон пачуру маша намеша ин профило чанд ба чанд шид эста ака профило шаш ба чорона шаш ба чора болош ба дипровада бе малол бе малол варид нест ина бачаҳо ягон ҷои ҳама угл муглша мосма шина менеш баклёв канам ю сварка анам сварка ҳа шумо чанд кило инака ман шасте кило шасто килоина шасте килора бемало болош буромада бозӣ кардеса профилош бақувват сваркаша ина шу кара сварка кардеса сварка мекунена ин 10 сантиметрда як сварка ина бачо часпода рафтеса ҳам хеле бачаҳо чихеле размия дар кор бошад марҳамат занг занед рақамоша мемонед чихеле гил дар кор бошад гилишам тур карда метавад дигар намудошон сураташам аст ахири видеода мемонем тамошо кунед бачаҳо як та лайк қатӣ подпис карда фаромӯш накунед бозори калхозобод бародарони азиз манзили мо бозори калхозобод ина параш амонатбанк мера кучаи амонатбанка и параш ина дарвоза сех тайёр мекунад ахаа ҷа биёен худо хоҳад чихел ҳамо дар кор дарвоза бошад тайёр карда метавонам имкили бозори калхозобод ноҳияи ҷалдуи барқӣ он аппарата дарвозаро пони чинда омодагия хато мебинед бин моло тамошо карда рубур карда мегирем мерем یا کالیتاش هم اختم کرد نوز بی نوز بی نوز بی نوز بی نوز بی ин ҳамҷо стоп мешавад худаш меравад ин ҳамҷо меравад замок дорад лаб пас медурояд сахт мешавад айдрун кручок кард